ရီစားလိုချင်တယ်ရီစားလိုချင်တယ်ရီစားလိုချင်တယ်ဟဲ့ရောဘာဖြစ်ရီစားလိုချင်လို့ဒါများငါတို့ရဲ့ဂွမ်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာဟမ်ကြားဆိုလို့ငါတို့ပဲရှိမိန်းကလေးတွေမှာအများကြီးပူပါနဲ့စိုးတွေကမင်းတို့သဘောကျမှာပါမင်းတို့သဘောကျမှာပါမင်းတို့သဘောကျမှာပါဒီဘက်မှာရှိုးလိုက်哦 ပိန်ပိန်ပါပါချစ်စရာလေးဟာဒီနေ့တော့မကြည့်အင်ဒရီရှင်မမတို့အဖွဲမပြီးသေးဘူးမရဘူးဝါဝကိကိနဲ့မမအကိတ်တွေဟာထရှိုးကွာ